嗯。 home for them. <laughs>

啊！ <laughs> 哎，你呢？哦。 Ah! 啦嘛啦嘛啦嘛啦嘛啦。 Parando, parando, vale? Vem.